COVID-19 gehi errunketa umezur. Hori da orain bertan motxila du numen errealitatea. Urte luzez, aurretan erabe askok bidai amaigabeak egitera behartuak izan dira haien aita, ama edo biei musu bat emana bizateko. Aurten ordea, bizi izan dugu pandemiaren lehen oztopo berri bat agertu da du umen eta haien guraso presoen arteko harremanean guraso presoek preso izateagatik ez diote guraso izateari uzten, eta salbuespenezko espetxe politikak zigor gehiagotu hau ere ezartzen die. Ezin dute haien semealabekin harreman normalizatua mantendu. Ilabetean behin ikusten dituztelako eta ez dute haien egunerokotasuna ezagutzen. Labur bilduz, ezin dute guraso papera gauzatu haien semealaben gandik hain urrun egonda eta erregimen itxian egonda. Legeak eta legea aplikatzeko praktikak erakutsi du preso egonda ere badaudela guraso izaten jarraitzeko aukerak. Baimen bereziak, pultsera telematikoak, aukerak egon badaude. Eta horiek aplikatu behar zaizkie helen bailen guraso preso hauei. Izan ere, Euskal Preso gehienak lehen graduan daude oraindik. Eta izan ere, Euskal Preso gehienak lehen graduan daude oraindik ere. Hau da, erregimen gogorrenean. Aplikatzen zaien salbuzpen legediatik ez baliz, motxila duen aurrez, ez lukete guraso presoen presoaren oraingo ausentzia handia hori izango. Izan ere, guraso preso gehienak egoera era bat desberdinan leudeke. Tarteka baimenei esker etxean. Hiru ordenak beteak dituztelako balduntateko askatasunean edo irugarren graduan espetxera lotara bakarrik joanez. Por último, no podemos olvidar a las niñas de la mochila que viven en la cárcel, ya que su situación es especialmente grave. Irati e Izadi están en la cárcel de Aranjuez, Llevan nueve meses sin ver a sus familiares y allegados. Llevan nueve meses sin salir a la calle, suponiendo un paso atrás en la adaptación que estaban realizando. Y lo que es más duro, durante meses han estado sin ver a su padre. Estas niñas no están presas, pero no conocen su pueblo porque están en una cárcel lejana. Tienen derecho a estar en su entorno y a conocer a sus amigos y a sus amigas, junto a sus familiares y junto a con sus padres y su madre. Para esto es imprescindible que en Euskal Herria haya módulos familiares que respeten sus derechos. Naikoa da, honekin amaitu beharra dago, eta guztiago aldarrikatzeko, deialdia egiten dugu datorren abenduaren hogeita zeian, amaiketan martuteneko espetxetik loiorara egingo den kale jiran parte hartzea. Besteak beste, bertan egongo da porrotx. Gurekin egongo dira janitz eta sua motxila donumeak izan dakoak, beraien abestia abesten. Eta hurrei patinetan etortzeko deia egiten diogu. Zergasko.